ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi uyu ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro agakiza kuri bose nuko bagenzi musanzwe mubizi ku iyi paje yacu cyangwa ku iyi shene haracako ibiganiro bibiri ikiganiro cyitwa mu gihugu cy'ibyiza aho turaba ibyerekeye ubwami bw'imana bwo mu gihugu cy'ibyiza hama ikiganiro agakiza kuri bose nacyo kiza cyerekana ukuntu ubwami bw'imana haha nyine mu gihugu cy'ibyiza habikiwe bose kandi hakatwereka inzira mu by'ukuri ishobora gushikana umuntu mwa kino gihugu mu gihugu cy'ibyiza imbere y'uko mugenzi dutangura icigwa cy'uyu munsi imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezina nkundira tubanze dusenge uhoraho gitandira kizima we ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntibihabwa icubahiro njewe umusamyi wawe hamwe n'uyu mwene data ari gukurikirana ikirwa cy'uyu munsi kino kiganiro twese twifuza guhabwa agakiza turifuza gushika mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza nicyo gituma twitaho bino biganiro byose uko ari bibiri none mwami twumvishe icyo dukwiriye gukora n'aho dukwiye guhagarara kugira ngo dushobore kugirirwa amahirwe yo kuzoshika nk'ikino gihugu cy'ibyiza mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen urahawe ikaze rero mugenzi mbere y'uko twinjira mu cyigwa cy'uyu munsi reka tubanze twibuke bimwe bimwe mu cyigwa giherutse inyuma kubera yuko hari abantu bahabwa amahirwe yo gukurikirana icyigwa kiba kigezweho batashoboye kuronka ubundi buryo kubona icigwa cari carenganye ariko mugenzi ukanze ngaho hejuru handitse agakiza kuri bose ushobora kuba dirije vere na paje nguko ugaca werekezwa kuri paje nyezina kugira ngo ushobore guca eh, ushobore guca ubona ibiganiro bindi eh, biherutse inyuma cyangwa uri gukurikirana kuri yutube ushobora na honyine kubigenza atyo ho ugakanda hano munsi handitse izina nishimwe nshimwe kugira ngo ushobore na honyine guca ukurikirana n'ibindi biganiro ikindi nacyo kugira uzorohe ibiganiro bindi bizoza ushobora guca ukora subscribe mu cyongereza mu gifaransa bandika abone kugira ngo yutube izo guhe notifikasiyo ikumenyesha yuko ikindi kiganiro cyaje mbere eh, uri kuri fesibuke naho ushobora guca wamaze gukanda kuri agakiza kuri bose cyangwa urabye ngaha hejuru hariho abone cyangwa eh, cyongereza ni forowingi kugira ngo ushobore kudesida kuza urakurikirana bino biganiro yesu aguhumugisha kandi akugire neza kuri ayo mahitamo uzoba ukoze ikigwa cy'uyu munsi rero mbere y'uko tukijya ko ikigwa twarabye mu minsi iheze cyarenganye cyaratubwira ikintu kidasanzwe cy'ingabire twahawe iyi nayo akaba ari ubuntu twabonye yuko kubwo kwizera yesu kirisito wa wundi yafanywe gusa ku musaraba akamanikwa nk'uko muri yohani igice cya kabiri mirongo cumi na gatandatu havuga amaze kumanikwa yategereza kwikwegera ko bose ngo bamwizera bose baze bahabwe ubugingo budashira twarabonye ibintu bibiri yuko icyaha pawulo yakigereranije umugabo wa mbere atwaza amanyama twarabonye yuko mu by'ukuri uri mu cyaha uba uri mu buja butagira uko bungana ariko kandi twabonye yuko yesu yagira igihe yamanikwa icyaha byabaye ngombwa yuko gipfa kuba mwizera kugira ngo bandurwe ku mugabo wundi ariwo yesu kirisito aganzisha ubuntu n'amahitamo n'umwidegemvyi ubonegwa mu butumwa bwiza mu mategeko cumi y'imana y'umwidegenzo yerekeza abantu abakura iyicaha cari carabajanye mu mahonero aberekeza ku bugingo buhoraho bwa bundi twimirije kuzohabwa tumaze gushika mu bwami bw'imana izina ry'imana rihabwa icyubahiro uyu munsi ni icigwa kivuga ngo va mu bya kera werekeze muri bishasha va mu bya kera werekeze muri bishasha kubera yuko bagenzi uhereye ku kuremwa kw'isi imana yari ifise ibintu bishasha gusa imbere y'imana ibintu byaba ari igihe imana iremye adamu na eva nk'uko twabibonye mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza adamu na eva bashyizwe mu itongo ryiza rya edeni kugira ngo bashobore kuba ahantu heza mu by'ukuri hagumye hatunganye nuko amajambo yose imana yababwira bategereza kuyakira ukwizera gutyo bakamba banywa ku isoko y'ubugingo y'amajambo y'imana babwira gutyo bakaguma ari ibiremwa bishasha kandi bakaguma ari abantu babaye ahantu hashasha ariko mugenzi siko byagenze hatangiye kuza ikintu twokwitwa yuko kiri rimoni ari ca pirate canke ari ca kera caje gute none kubera yuko adamu yarondeye gutorera umuti ingorane zimushikiye ku nguvu ziwe nk'uko twabibonye biboneka ariya mitanguriro itangura igice ca gatatu haciye hava umwagazi w'intama byerekana neza yuko hatangura kuza ibintu by'ibitutu bigereranya ibintu byari bikwiye kuba bya orijinali umwagazi w'intama carapfa kugira ngo imana yereke adamu yuko icaha yamaze kugwamwo ntaribwikize ahubwo hakenewe ikindi kintu gipfa mu gishiro ciwe kugira ngo akire izina ry'imana cyangwa icubahiro Ega eh, bagenzi niko byagenze n'igihe ihamagaye isoko ku mizima y'abizera aburahamu nimusome mu birabe imana imaze kumuhamagara yamuhamagaye ikoresheje ukwizera atari ibikorwa Abrahamu yagomba gukora ibikorwa byose bitunganye akitwa mushasha kubwo kwizera ariko kandi ibikorwa adamu yakoze yo kwiyumvira yuko imana itari bumuhe mwana biciye muri sara akarondera kugenda kubyara kuri hagayi ibi ni ibikorwa byerekana ibintu byashaje adamu yatumye haza ibindi bintu bibandanyije ku byo adamu abrahamu yatumye haba ibindi bintu bibandanyiriza ku byo mm, adamu yari yazanye byashaje gutyo imana iramwereka mu gutanga umwana wiwe isaka imwereka yuko ibintu byo gutanga abana hamwe n'ibimazi byose ari ibitutu bigomba kwigisha ubwoko bwera yuko hari ibintu bya urukinani bizoza kandi abantu bose bagomba gukira kuko kwizera imana ihamagaye ubwoko bwa Isirayeli aha twagiye eh, ibi tuzobiraba neza mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza ariko nshimiye gutanga introduction eh, gato kugira ngo mushobore gutahura icyigwa cy'uyu munsi kivuga ngo kuva mu bya kera imana imaze gukura ubwoko bw'abisirayeli mu nzu y'ubuja ikabazana ikabazana mu gihugu cy'isezerano iriko iraberekezayo yagomba kubakuramo ibintu bya kera biri demode abisirayeri bagomba kumenya yuko imana ari kandi niyo imana yabahinduye ibyiyumviro igira isezerano nabo ridasanzwe ibaha ibyagezwe cumi ku musozi nayi kandi aya majambo yari ay'ubuntu yari ubutumwa bwiza kandi mu by'ukuri yari amajambo meza nezerererwa nawe mugenzi ukwiye kunezerererwa munyezaburi ijana na gatatu na wenyine ibi arabishingira intahe ibi ni umwanditsi wo mu gitabo cy'abaheburayo yavuze yavunze iki yagarutse ku majambo aboneka muri yeremiya igice cya mirongo itatu na rimwe aho imana yagiranye irindi sezerano ridasanzwe ivuga ngo ababisirayeli kubera yuko batitondeye ibyagezwe byanjye kubera yuko batagenze uko bibereye amahirwe ahari nuko njyewe nshyizeho irindi sezerano rishasha ritabanye n'ayo sezerano nagiranye na ba sogokunza babo mu baheburayo igice cyaho cy'umunani uhereye ku murongo wa gatanu ugashikana cumi na gatatu harerekana ibyerekeye rino sezerano imana iravuga ngo impamvu rino sezerano ryarabonetsemo agasembwa kandi rino somo nyine rirabivuga kano gasembwa kabonetsemo hano mu baheburayo igice cy'umunani umurongo uhereye ku murongo w'indwi biravuga ati iyo ryari irya mbere ritabamo agasenga ntayakwiye kurondegwa irindi kuko yaguze ibagayateye iminsi igiritse ni jewe uhoraho mbivuze aho nzosezerana isezerano rishaka umuryango w'abisirayeli n'umuryango wa yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sogokuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanjye imana yaragiranye n'abisirayeli isezerano ridasanzwe ariko abisirayeli ntibaguma muri iryo sezerano aka niko gasembwa kabonetse eh. kamaze kuboneka byagenze gutya soma hajya muri kuva igice cya mirongo ibiri na kane bagenzi abisirayeli bahereye kubwirwa amajambo y'ubuntu n'imana imana imaze kubabwira yuko ari izo bakiza kizo bayobora yuko bakwiye kugendera kuri gahunda zayo bobo biciye bishura munsi ngo ayo majambo imana avuze tuzoyumvira tuzoyagendera bumva yuko bashoboye hari abantu bikubita ku gatuza bakavuga ngo ibintu ngiye kubikora bukeye kabiri bayisanga bagiye gusangana n'abanyamahanga bisanga bari kuba barategeka aroni abacurire izindi mana bamaze kuva muri ryama cyane bagenzi nagira nakubwire yuko igihe cyose worondera kwitondera ibyagezwe by'imana ku ngugu zawe ntuzopfa ubishoboye reka ntuzoshobora nutasamba uzokwica nutica uzobesha nutabesha uzosenga ibigwamana kandi tutasengera ibigirwamana ntuzoruhuka isabato uzoruhuka isabato hamwe n'ibindi byagezwe uzokwitondera ibindi nabyo birenge mbere n'igihe wogerageza kubyitondera byose uzohava usanga nta rukundo ufise wankana atamuntu ashobora kugusenga umunyu mu gihe wobona umuntu afise ingorane ufise amafaranga mu mufuko ntunayamuhe ariko ukavuga yuko witondera ibyagezwe by'imana ariko ugasanga witondera ibyagezwe by'icaha mu buryo utazi aka rero niko gasembwa kabonetse mu isezerano rya kera ariko ikindi kigeretsweko nk'uko tubibona hano mu baheburayi igice cindwi havuga yuko yesu ariwe muherezi mukuru mu buryo bwa melikisedeki yesu kandi hano mu gice cy'icenda ho havuga yuko ahera ni kuvuga ngo ririya hema naryo nyine cyari ikigereranyo cy'ibyo mu ijuru cy'ihema ryo mu ijuru abaheburayo hano naho igice cy'icyenda ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu bahereye herekana yuko n'ibimazi byatangwa n'amaraso yatangwa byose byari igicucu byasobanuriye ikimazi gikuru yesu hamwe n'amaraso icyo kimazi gikuru yesu cyari kigiye gusesa mbere kandi haracu urahavuga yuko ibyakorerwa byose mu ihema ibyakorwa mu gihe cy'abisirayeli byose mbere n'abisirayeli ku bwabo cyari igitutu cyangwa kigereranyo ntibyari ibintu bya originaye byitezi byari byarasezeranywe yuko byari bigiye kuza haba mu gihe cya kera cyangwa mu gihe cya none cy'ubu abantu bose bakizwe n'amaraso ya originari ya yesu naho atari bwatangwe igihe abantu batanga ibimazi bagenzi ajya mu maraso nk'uko tubibona ntabwo ariyo yashobora kubakuraho ibyaha ahubwo amaraso n'ikimazi bya yesu byari bigiye kuzotangwa nibyo byonyine byari bihari bishobore kubakuraho ibyaha rero ibi byose abisirayeli bari babihawe kugira ngo bibigishe bibereke yuko mu by'ukuri ubwabo badashobora kwikiza ahubwo hakwiye ikintu kimwe bizotegerezwa gupfa kugira ngo bashobore gukira rero igihe imana yagirana isezerano n'abisirayeri ku musozi sinayi aya majambo y'imana y'ubugingo haruhande yo kuba amajambo y'imana y'ubugingo yaraberekeza yuko umuntu acumuye canke akoze icaha ico ari cyo cyose yategerezwa gutanga ikintu kugira ngo babarirwe ikintu gikapfa kugira ngo babarirwe mbere agashobora kwiruka inyuma y'inyoni ariko bagenzi byari bigoye yuko umunyabyaha nk'umuhereza kubera abaherezi barakora icaha bibiri ngo igihe agiriye mu ihema ngo yarondera kwiyeza kuba rero yarondera kwiyeza byagaragara yuko nawe yari umuntu w'umunyabyaha igihe rero umuntu acumuye umuntu w'umunyabyaha niwe yarenguka imbere y'imana kugira ngo amuvugire atange ikimazi kiwe ibi ntibisobanutse ntibyari gushoboka kwemera imbere y'imana bigaragara yuko yesu kirisito n'aho atari bwamanikwe ariko yari yaramaze kumanikwa kuko ari isezerano ryatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi yesu niwe yaserukira abisirayeli imbere y'imana ariko imana ikamuraba iki ikaraba umuherezi ikijijwe muri yesu kirisito nk'umuherezi mukuru bigashobora kuba byokwemerwa rero dufashe kano gasenga kabonetse mwari mu sezerano rya kera ko kutumvira imana kuba bakera batumbiye imana ariko si bose hari abumbiye imana baharuka mu isezerano rishasha abatari mu rya kera byabaye ngombwa yuko isezerano rishasha riza guhishurwa maze rimaze guhishurwa ibitutu hamwe no kutubaha imana byose byagomba kwirukanwa mu bwoko bwera abisirayeli mu buryo bw'umubiri sibo bo bonyine bategereza kubandanya bemerwa n'imana ahubwo yesu aravuga ngo abizera yesu kirisito gusa nibo bonyine nibwo bwoko bw'imana nibo abana b'imana abana b'umuco batari umwiza ahubwo bari mu muco wa kirisito utangaje nibyo tubona usomye hano mu baheburayo igice cy'indwi ugashyikana mu gice cy'icumi abaherezi bari bahindutse hari hamaze kunza umuherezi mukuru ari we yesu kirisito ibimazi byahora bitangwa aho ibyagezwe by'imana byahora byerekeza abantu ku bimazi by'amapfizi impena intama ntibyari bigitangwa ariko hari ko hata ibyagezwe byari byahindutse kubera yuko icyagezwe cyabarira umuntu ntukice ariko yishe akamubwira yuko akwiriye gukirira mu gutanga umwagazi w'intama cyangwa w'imere cyane inuma ariko bimubwira ati genda kuri yesu kirisito umuhereza ahindutse hano nk'uko tubona muri mu baheburayo igice cyaho gishinzwe umurongo wa cumi Eh, na kabiri mbere y'umanutse na hepfo ku mirongo cumi na gatanu harabyerekana yuko niba umuherezi yarahindutse n'ibyanditswe byarahindutse ntibikitwerekeza ku imazi no mu ihema ryo ku isi ntibikitwerekeza ku maraso yo ku isi ariko bitwerekeza ku bintu bya orijinale yesu kuri wa wundi agororoka umuntu atigeze akora icyaha ubu niwe muherezi atagira icyaha ni isezerano rishaje hariya mu baheburayo igice cy'umunani ku murongo cumi na gatatu ho havuga ngo kuko avuga ati isezerano risha rero irya mbere yarishazishije ariko igisaza kiba akahebwe kiba kigira gikamangana igisaza kiba kandi kirakigira kigira gikamangane niko ijambo ry'imana rivuga uko niko bimeze byose byarapfunyapfunywe maze biribagiranwa ibimazi n'ibindi byose byakorwa mbere n'abisirayeli mu buryo bw'umubiri byose biribagiranwa kugira ngo abizera yesu kirisito bobo bahinduka ibyaremwe bishasha byo mu isezerano rishasha maze abari bo bazohabwa ubugingo budashira byari bibereye yuko haboneka ibintu byugaranwa ibyagezwe byategeka abantu gutanga impene n'intama ibyagezwe byategeka abantu kwiruka inyuma y'inyoni ibyageze byategeka abantu kwambara impunzi nk'abaherezi ngo bagende mu ihema byari bikwiye yuko byugaranywa kugira ngo umuntu aronka uburenganzira bwo kwishikira hera cyane h'imana kugira ngo ababarirwe ibyaha byiwe nicyo gituma igihe yesu kirisita apfuye hariya muri ruka igice cya mirongo ibiri na gatatu habyerekana ikihuzu cyari gitwikiriye ahera cyatandamutsemo kubiri byari bisobanura yuko abantu barekuriwe bose kwishikira ahera kugira ngo bashobore kuba bari mugenzi nta gihe ufise cyo kuguma mu bihe bya kera nta gihe ufise cyo gukora ibintu bitunguka nta gihe ugifise cyo kuguma mu byaha mugenzi yesu yazanye ukugororoka ku isi yavuze yuko yaje kurondera icyari cyarazimiye yohana igice cya cumi na kabiri ndahakunda cyane kuko yesu ku murongo wa mirongo ine na gatatu yavuze ngo naje mu isi n'umuco kugira ngo abanyizera bose ntibazagume mu mwiza yohani igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kubw'urukundo imana yakunze abari mu isi niko kwatumye itanga umwana wayo w'ikirenge kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira pawulo wewe yavuze ngo abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda kubera yuko baba ibyaremwe nk'ibishasha abaroma igice cy'umunani uhereye ku murongo wa mbere umuntu akora icyaha wese ni umwana w'umugwanizi ni umwana wa satani ariko abarokowe na yesu kirisito twebwe twakuwe mu cyaha twoba tukikibamo gute mugenzi niba ugikora icaha uyu munsi uhamagarirwa guhindukirira yesu kirisito kugira ngo uve mu bya mbere bya kera utse muri bishasha mu buzima bw'abahinduwe na kirisito muri mu mwidegemvyo abantu turi kwerekeza mu bugingo budahera mu bwami bw'imana bwo mu ijuru nagira nakubwire yuko byanga byakundi cane kizokwamaho yesu impera n'imperuka azoza gukuraho icaha ego azoza kugikuraho kandi icaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwaco umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe ariko abagororotsi bo mugenzi bazohabwa igihugu gihora n'icyaha ibihe bigashira niho mu gihugu cy'ibyiza habakijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwana wacu yesu kirisito mugenzi niwakira ijambo ry'imana nagira ndakumenyeshe yuko igihe wumva buno butumwa bwiza nanjye nk'umusabyi w'uhoraho ndagusengera kugira ngo nk'uko yesu nanjye yasenge, kandi nk'uko yabigize no kuri petero nawe numara gukizwa utse ufashe gukizwa na bagenzi bawe nicyo gituma kiriya gihe cyose nama nahamagariye abantu bakurikirana kino kiganiro kugira ngo bibuke gukora partage nawe ndakwibutsa wibuke gukora partage hano ruhande inyuma y'uko wakoze eh, jeme cyangwa irayike kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro cyane ugakora komanteri ukandika hano hepfo muri komanteri kugira ngo ushobore kubaza ikibazo cyangwa inyunganizi eh, ku cyo wovuga kuba kiye cyose icyo woduterera cyose uca ukorana paritaje ngaho kugira ngo buno butumwa bushobore gushika no kuri bagenzi bawe mugenzi imana yaguhaye ingabire zidasanzwe mbere iguha n'uburyo bwo kuba woshika kuri youtube cyangwa ushike kuri facebook utegereza kumva yuko nawe ukwiye gufasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwagushikiriye bushobore no gushika kuri bagenzi bawe yesu aguhe umugisha we gufata ingingo yo kumwizera icyo mwifuriza mugenzi ni uko njyewe nawe twozohurira mu bwami bw'imana mu gihugu cy'ibyiza mu ijoro mu izina ry'umwami wacu yesu kirisita